तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली चाहे करे Oh. लिखना कब से शुरू किया कल से सजन बिना गुम हो कर वक्त से चुरा सपना बनाया था वो तेरा वो मेरा वो तुझसे चुराया था सपना सजाया था जो दरिया this, we need you, need need रांझना फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल दी है ये तुम्हारी साजना वे लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई है ये तुमको इंतजार में हूँ ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना खामोश क्यों जो भी कहना है कहो दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो तुमको हाँ, मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना देख लो किधर तो एक बार rules. inside inside Getting all the way too deep these ashes Thank you.